Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Soal Ahmad Z <clears throat> Di video kali ini Saya sedang menyortir cabai ini hasil petikan tadi saudaraku ini belum selesai ini masih masih di sawah masih ada hari ini nggak tahu harganya berapa nah, langsung saja kita menyortir ya kalau tidak disortir ya pada bahaya nanti di sana disortir sama yang punya kalau nggak disortir nanti dipotong biasanya disort itu yang dipilin, dipisahkan yang jelek-jelek nah ini ini dibuang dipis dipinggirkan dibuang sayang kalau di apa bos nah yang kayak gini dipisah kan bisa diambil separuhnya untuk disambel itu kalau dapat karung-karungan waduh bisa ini buat beli HP Vivo Vivo yang merek atau yang Vivo yang paling tinggi kelasnya kalau cuman beli Vivo enteng kalau <laughs> kalau dapat banyak tapi satu karung aja turah duit buat beli Vivo yang kelas tinggi oh, tipe Piros dengan ini mampu beli Vivo <laughs> enteng jangan kan merek itu merek Apple aja masih mampu ini aja beli mobil aja masih bisa <clears throat> bukannya sombong kalau rezekinya tapi kalau nggak ada rezekinya ya buat beli susu nah dipisahkan ya kayak gini mungkin misalkan langsung dibawa ke sana pun ya disortir tetap mending disortir di rumah yang jelek-jelek bisa untuk nyambel sendiri hmm. ini cabai cabai lolai lokal Lampung karena berada di Lampung namanya jampi lolai untuk cabe ini sendiri mempunyai tekstur warnanya itu terang merahnya merah mengkilat <clears throat> jelek dipisah Oke, sekian dulu video dari saya. Mentang-mentang cabenya merah, bajunya merah. Oke, yang belum subscribe saya tunggu subscribe-nya nanti tak ah, subscribe balik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga bahagia.